Mano, tá menos 4 aqui, rapaziada. Vira a câmera aí, velho. Bota a câmera aí. Mas e aí, velho? Tá menos 4 e aí? Bota a câmera aqui, ó. Onde? Aqui, virar pra cá. Botei. Que isso, que música é essa? Ei, tá vindo, tá vindo, vai, vai, vai, vai. Morri. Alguém? Ah!